कोरिया के टॉप पांच ऐसे खाने जो मैं हर भारतीय को एक बार ट्राई करने के लिए ज़रूर कहूंगा भाजन द ग्रीन अनियन पैनकेक और या ये कहिए कि कोरियन पिज़्ज़ा ये दिखने में बिल्कुल पराठे की तरह होता है आलू पराठा या प्याज पराठा पनीर पराठा जैसा कि आप भारत में खाते हैं इसमें कई तरीके के मिश्रण जैसे गेहूं के आटे स्क्वीर सेल्फिश शीप और अन्य पसंदीदा समुद्री भोजन का मिश्रण होता है ये कोरियाई भोजन है जिसका स्वाद बहुत ही सॉफ्ट यानी बारीक और नरम होता है इसको खाने में आपको बेहद मज़ा आता है आप इसको किसी स्नैक्स या चाय के साथ भी खा सकते हैं लेकिन जब आप कोरिया में हैं तो आपको इसको माकोली यानी कोरियन कोरियन ताड़ी या ट्रेडिशनल ड्रिंक कह लीजिए अगर आप बारिश के सीज़न में इसे खाते हैं तो आपको स्वाद में बहुत मज़ा आएगा जब पानी गिर रहा हो और आप the green onion pancake खा रहे हो तो उसका स्वाद दो गुना हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि भारतीय लोगों के अनुकूल इसे बनाया गया है ये ऐसी डिश है जिसे आप किसी भी इवेंट या आपके साथियों के साथ बैठकर बातचीत करते हुए किसी मीटिंग की डिस्कशन करते हुए आप खा सकते हैं और ये ऐसी डिश है जो आपके स्वाद को और बेहतर बनाता है इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि द ग्रीन अनियन पेनकेक यानी कोरियन पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसका दिलचस्प मज़ा लें ये ऐसा भोजन है जो आपको कोरियाई भोजनों में हमेशा के लिए यादगार एक छाप छोड़ता है द ग्रीन अनियन पैनकेक यानी कोरियन पिज्जा भाजोन